Hei, dette er Birgitte Klauseth, og jeg jobber på Universitetet i Agder som universitetsbibliotekar. Um, I dag så skal det handle litt om søking. Um, ehm, søk, og du skal finne. Jeg har ti års erfaring her fra Universitetet i Agder, eh, og da har jeg jobbet på biblioteket, eh, og det som etter hvert er blitt Universitetsbiblioteket. Eh, og da står jeg jo i skranken selvfølgelig eh, noen timer i uka og hjelper folk med å finne fram til materialet som de trenger til forskning og til studier. Og så holder jeg jo òg kurs, eh, sånn at folk kan hjelpe seg sjøl med dette. For det er jo klart at det var jo mye som skjedde når internett kom. Det er helt andre måter å finne fram til informasjon nå enn det det var for 15 år siden eller 20 år siden. Ehm, det er altså, dette biprogrammet er sånn et krasjkurs i det med å finne fram til informasjon. Så jeg tar litt sånn enkle grep. Dette kan jo selvfølgelig gjøres mye mer avansert eh, hvis en ønsker det. Men min erfaring er at det er lurt å begynne eh, litt enkelt, og så heller eh, eh avansere litt eh, etter hvert. Eh, det som jeg tenker er litt viktig å si, det er at søking det er jo en, en slags læringsprosess. Så det er viktig å investere tid i å søke etter informasjon. Um, og da pleier jeg å si at eh, sett deg ned med en god kopp kaffe eller te, og så bruk en time eller to på å finne fram til ting. Og så vil jo det gjenta seg igjen og igjen og igjen. Det er ikke sånn at uh, en på en måte finner fram masse materiale, og så forsker en, og så og så eh, ferdig. Det blir jo sånn at en finner fram materiale, og så forsker en, og så får man finne fram til mer materiale, og så forsker litt til og så enda mer. Så det er jo på en måte en sånn en evigvarende eh, spiral, dette her, da. Ehm, men det, det, er viktig å tenke igjennom hva en er på jakt etter før en begynner å søke, kanskje, da. Eh, og jeg tenker at det første jeg gjør når jeg skal finne fram til informasjon Jeg har et eller annet problem. Jeg sitter der og, og lurer på hvor i verden skal jeg klare dette, da. Da har jeg en kamerat som har sagt noe lurt. Han har sagt at eh, Spesielt sånn i eksamenssituasjoner. ikke sant? Når du sitter der det er kaldt nedover ryggen, og det bare uh, 'Dette går jo ikke bra.' Så sier min kamerat eh, at eh, sett deg ned, og så tenk gjennom det du har lært. Bruk det, og så resonner det fram fra det. Begynn der. Og det syns jeg er et utrolig godt råd. Så begynn med å søke litt i din egen hjerne. Eh, der er det mange bra ting, altså. Og gjerne bruk litt tid på det. Og sette deg ned, kanskje med et ark eller med en PC, og så tenke Hva er det egentlig jeg kan om dette? Hva er det jeg trenger? Eh, eh, trenger jeg òg noe som eh, Jeg trenger kanskje også bekrefte det jeg tenker, min hypotese. Men jeg treng, treng, trenger kanskje noe som kan avkrefte. <laughs> altså som kan på en måte gi meg litt motstand. jeg må se dette fra mange perspektiver. og hva hvordan kan jeg gjøre det? Hvordan kan jeg tenke det? Så, så finn fram din egen, <laughs> din egen, kreativitet og din egen hjerne. Den er ikke dum å ha, så begynn der. Eh, spør jo andre. Altså, eh, det er jo mange nå, både journalister og forskere, som bruker Twitter for eksempel, til å skrive ting og få, eh, hjelp. da. Um, og òg sosiale medier. Facebook har jeg brukt og fått masse hjelp. Og blogg. Um, hvis jeg har et sånn et, Noen ganger så har jeg sånn dataproblem. Hvordan, hvordan er egentlig det, den programvaren der, og hvordan vi gjør jeg dette? Så, så, søker jeg på YouTube, og så får jeg god hjelp. Det er sånn små småting, da. Men det er jo en sånn igangsetter. Altså eh, hvis jeg f.eks. er interessert i blaude konsonanter, som jeg jo er veldig interessert i, <laughs> faglig sett òg um, ehm, Og så kan jeg f.eks. gå på YouTube, da, så er det gjort noe der. Og så altså, kan jeg få et sånt et lite sånn oversikt over det. Og da er vi inne på neste punkt, eh, som jeg vil prate om etter dette med å, å, å ha en sånn liten brainstorm med deg sjøl. Det er å ha en brainstorm med andre, eh, og få en slags sånn oversikt over det emnet som du er interessert i. Eh, og da er det jo Jeg bruker jo Google, da. Det fins jo andre søkemotorer òg, og det er òg lurt å bruke de. Eh, men jeg vil begynne med Google, da. Um, det er en community. Altså, det er mange som må advare seg. Ikke, ikke google. Du kan ikke google fram til en mastergrad eller til en bachelorgrad. Eh, og det er sant. Jeg mener jo det. Eh, men det er en god begynnelse. Og for eksempel da, hvis jeg googler blaude konsonanter, så får jeg en del informasjon av det. Jeg får for eksempel den informasjonen at, eh, at blaude konsonanter kan kalles bløde. De kan kalles bløte. De kan kalles blaute. Ehm, de kan også kalles leniserte plosive, Og plutselig fikk jeg da et sånn faguttrykk, som jeg òg trenger når jeg da skal inn i database etterpå. Um, og jeg kan òg kanskje via et Google-søk finne ut at det heter Lenician eh, på engelsk. Jeg kan kanskje bruke Google Translate òg hvis jeg føler behov for det. Eh, via Google så får du jo ofte gode treff på Wikipedia, ikke sant? og du får noen definisjoner. Så kan du kanskje eh, mikse de med andre definisjoner seinere, men da får du en sånn en begynnerdefinisjon, kanskje. Eh, du får kanskje navn på forskere og <clears throat> forfattere, titler på bøker som er skrevet om dette emnet. Ehm, så jeg mener at begynn på Google. Altså Begynn med deg sjøl selv, selvfølgelig først. Spør de rundt deg hvis du har noe å spørre. Ehm, og så har du en brainstorm eh, på den måten, men så gå, gå på Google. <laughs> Og jeg pleier å sammenligne det med et eh, loft. Det er liksom sånn å gå på loftet, og så leier sånn eh, du etter den der jakka du skulle hatt til vinteren. Så finner du kanskje ikke den, men så finner du mer sånt, som eh, var veldig gøy og bra, og som du kan bruke. Og så kanskje òg kommer du på at du, du la jo ikke jakka på loftet, men du la det faktisk ned i kjelleren. Um, så det er et sånn kreativ, kreativt sted, altså. Uh, og dette er jo med, når du har vært på Google og, og brukt en, bruk en time der, altså, eller to, og kos deg. Dette, dette er, jo læring òg, eh, det når du søker sånn. Så er det jo dette med oppslagsverk. Her har jeg skrevet både oppslagsverk og oversiktsverk. Um, hvis du har fått for en definisjon på Wikipedia, så er det bra. Um, men det er viktig å krysse den med andre definisjoner og på en måte sammenstille de hvis du skal definere et, eh, et ord. Um, så da kan du da gå til Universitetet i Agder, for vi abonnerer på masse ordbøker og leksikon som du har tilgang til når du er hjemme, eller du er på, på campus. Du må huske på å koble på UiA-nettet fra vår nettside først. Og for å komme deg der, så går du først bare på uia.no. Um, ehm, og så går du da til bibliotek. Her er det. Og så klikker du på 'Finn fagstoff'. Og så kan du gå da på ordbøker og leksika. Og der er det masse, både norsk og utenlandsk oppslagsverk. Alle mulige ordbøker. Eh, og alle mulige leksikon. Òg sånn eh, fagleksikon. Og det er kjempebra å bruke. Og dette er jo kvalitet. Eh, Kvalitetskilde, Det kan òg Wikipedia være. Men du vet aldri helt sånn. Så derfor så er det viktig å sammenstille disse kildene når du ser etter definisjoner. Um, jeg pleier å sammenligne eh, internett med et isfjell. Dette isfjellet er kjempefint, synes jeg. Eh, og hvis en da sier for eksempel at nå har vi tatt et Google-søk, så har vi eh, søkt på det på en måte som den der lille biten her som stikker opp av vannet. Og så kan jeg si at resten av internettet er det skjulte internettet. Det er under vann. Og her er det veldig mange ting som ikke Google og andre søkemotorer indekserer. Eh, for eksempel hvis jeg vil finne ei bok, eh, jeg kan google for eksempel ei eh, bok som heter The University of Google, google den, og da får ikke jeg sett om den er tilgjengelig på universitetsbiblioteket i, i, i Agder eller ikke. Um, så det er på en måte den databasen der som heter Bibsys, som vi bruker her på huset, og alle universitet og høyskoler i, i Norge har Bibsys. Ehm, da må jeg gå på en måte til den databasen. Så blir det et slags sånn totrinnssøk. ikke sant? Først så må jeg kanskje finne ut, hvis jeg ikke visste det, hvor, hvor, hvor kommer jeg inn på Bibsys? Så kan jeg kanskje google da Bibsys. Og så eh, må jeg søke i da selve den basen, da. Og den er under her, under vann. Um, hvis vi sier at vi har på en måte hatt et oversiktssøk, da, en sånn brainstorm på Google, så er det viktig å sette seg ned å lese ei god bok. Og det trenger jo ikke være sånn ei gammel bok som dette, da. Men eh, det er noe med papirbøker. Altså, vi har jo 200 000 e-bøker på Universitetsbiblioteket i Agder. Og så har vi 300 000 eh, papirbøker, da. Eh, vi har hatt et leseprosjekt for eh, vi avslutta til jul. Eh, og det som studentene sa til oss, da, det var at de foretrekker faktisk å lese bøker i propapir de aller fleste gjør det. Eh, og så eh, ser de da e-bøker som et eh, supplement til det. Ikke, de kan på en måte ikke erstatte papirbøkene for de fleste av oss. Foreløpig i hvert fall. Og grunnen til det, det som studenter sier, er at de liker det der med gule lapper. De liker å skrive. De liker på det når de skal lese for å forstå, ikke sant? Så liker de kanskje å bla litt gjennom først. Skumme litt. Grann, leide litt etter en overskrift, kanskje. Eh, skrive ned på gule lapper. En ehm, liker jo å ha flere bøker rundt seg, så det er en sånn, sånn romlig dimensjon her òg. Så lukter jo bøker veldig godt. Um, blant annet. <laughs> Viktig ting, det. Um, det er Bøk er fantastisk læremiddel. Altså Hvis du virkelig skal sette deg ned når du har fått sånn, litt sånn oversikt, litt sånn perspektiv, og skal sette deg ned og lære noe og forstå noe, og virkelig forske også dere, så vil jeg anbefale ei god bok, altså. Eller helst mange bøker. Og gjerne e-bøker, men òg papirbøker. Eh, prøv begge deler, og se hva du eh, syns er bra. Og for å finne da disse her bøkene som er så viktige for å lære, og for å forske og for å studere, så går vi til Bibsus. Og da går vi samme vei Eh, som gikk for å finne ordbøkene. Da går vi først til uea.no, hvis, hvis, ikke du allerede har app på biblioteknettsidene. Der er jo biblioteket. Og på framsida av biblioteket så er det kjempemasse spennende. Her er det et sånt spør oss-felt. Du kan rett og slett bare spørre oss om ting. Eh, hvis du sitter der og river deg i håret etter du har sett kanskje denne filmen og ikke skjønner hvordan var det da jeg gikk inn på Google Scholar, så kan du bare skrive en melding der, og så svarer vi deg så raskt vi kan. Eh, her er fagsider hvert fag har sine fagsider. Det er jo kjempebra. Da har eh, din eh, fastbibliotekar på en måte gitt tips til hvordan, eh, hvordan, du kan finne fram til den beste informasjonen innenfor ditt fagfelt. Da. Så har vi en sånn koble til UiA-knapp. Den er kjempeviktig når du er hjemme og skal søke i vår base, For da har du tilgang til alt. Til på en måte det skjulte internett, ikke sant? som universitetsbiblioteket har base som vi abonnerer på der. Så er det kurskalender, det er jo veldig bra. Meld deg på kurs, altså. Eller, <laughs> jeg har sett de samme kursene mange ganger, for jeg er jo med kolleger ofte, og, og de er med meg. Men jeg lærer noe nytt hver gang, jeg, altså. Jeg syns at det er veldig bra med kurs. Eh, kildekompasset er kjempebra. Det er når du skal henvise i tekst eh, og skrive litteraturliste. Så må du finne din stil. Og da kan du gå inn her, og så kan du skrive inn faget ditt, og så kan du finne fram hva slags referansestil du skal bruke. Og der er det fantastiske eksempler. Jeg bruker den masse når jeg skal skrive, for jeg går ikke rundt og husker på hvordan er det refererer til en, en bok med tre forfattere. Hvordan var nå det igjen? Skal jeg med alle tre navnene, eller skal jeg ikke? Veldig, veldig bra. Det er en sånn ny satsing fra Universitetsbiblioteket, og det er Hilde Daland som eh, er primus motor for det. Aura, her er det forskere som legger ut Eh, sine artikler i et åpent arkiv. For det er jo noe som vi liker veldig godt, hvis folk kan legge ut ting åpent. Så her kan du også søke etter informasjon. Men jeg er god på digresjoner. Det vi skulle gjøre nå, var å søke etter bøker. Og det gjør vi her i dette feltet. Og det er ganske enkelt. Det er egentlig nesten som å google. Bortsett fra at, eh, at Bibelsus er ikke så flink til å rette på en måte stavefeil, sånn som Google er. Det er jo så fint. Men, men det, det, hvis du ikke får noe treff, så er det som regel at du har en eller annen eh, feil staving. Så du kan for eksempel bare skrive lenisjen her, ikke sant? Hvis jeg var interessert i da eh, lenisering av plosiver, så kan jeg skrive kanskje på engelsk, eller jeg kan prøve litt av hvert. Um, erfaringen er jo at eh, du får litt forskjellig treff hvis du, hvis du, søker på engelsk og norsk. Det skal vel egentlig være det samme, men jeg pleier å prøve litt forskjellige ting her. Og da har jo jeg vært på Google først og sett at det finnes forskjellige terminologi i forhold til dette, så jeg kan prøve litt forskjellige ting her da. Eh, her, du, her er sånn felt du kan skrive alt mulig. Emne, tittel, forfatternavn. Eh, men det er noe som heter avansert søk. Og selv om jeg liker det enkle, så vil jeg òg ofte anbefale det, altså. Eh, og det er nesten dumt at det heter avansert søk, for det er faktisk ikke så veldig avansert. Og det som er litt fint med det, er at her kan du på en måte rydde litt i hva slags materiale du vil ha. Altså, jeg, befaler, anbefaler kanskje å begynne her, ikke sant? Og bare se litt og jeg liker å sy litt for hofta, så da, det er jo det fantastisk. Men hvis en da skal inn og se at jeg er faktisk interessert i ma andre masteroppgaver, er det skrevet noe om dette med lenisjen? I, i dok, er det noen doktoravhandling, f.eks. en masteroppgave, så kan jeg hooke av på den, og så kan jeg søke, og så kan jeg se om jeg finner noe på det. Um, her kan jeg søke f.eks. etter e-bøker, jeg kan søke etter bøker, jeg kan søke etter filmer, eller eh, ja, masse forskjellige ting. Lydbøker, studentoppgaver. Masse forskjellige ting. Så den er kjempegod. Og under her, det kommer ikke med på dette her, men her kan du bestemme språk, og du kan eh, bestemme dato for søk. Ehm, det er mange muligheter her. Ehm, det er det jo på Google. Altså, dere vet om Google avansert søk. Bare så dere vet om det. Altså, der kan du jo si at du ikke vil ha med det ordet, for eksempel. Det kan du jo her. Så, så test du det litt. Hvis ikke du er fornøyd med de treffene du får, så er det absolutt et sted å gå. Ehm, det er noe som heter eh, å trunkere i Bibsys. Og det er sånn en, et lite spørsmålstegn her. ikke sant? Her har jeg f.eks. Her har jeg skrevet BL, spørsmålstegn, altså konsonanter. Ikke så lett å se for dere her, selvfølgelig, men uh, <laughs> Men her har jeg skrevet Og det er fordi at eh, blaute konsonanter kan jo både hete blaude og bløde og blaute og bløte. <laughs> Eh, og da, hvis jeg, hvis jeg, vil på en måte ha eh, alt det, så kan jeg ta BL og så spørsmålstegn. Så får jeg alt som begynner på det, og så får jeg konsonanter. Og da får jeg jo en del treff, da. Da får jeg åtte treff. Og jeg får bl.a. en veldig bra masteravhandling som heter Ut i båt. Om endring i forholdet mellom blaude og harde konsonanter i Grimstad-dialekten. Kjempebra. Um, og så er jeg kanskje interessert Kanskje den er nummer to at jeg var mest interessert i den. Og da må jeg klikke på den tittelen her, den, den, som er blå her, for å se om den er inne eller utlånt, eller hvor, hvor, hvor kan jeg finne den? Og da ser skjemaet sånn ut. der kommer jeg inn her. Og helt nederst da, i prøven, gjør det jo litt vanskelig, så står det et jury-nummer. Der står det 439,8282 KUL. Og det er lurt å skrive ned. Eh, jeg er medlem av Korttidsminneforeninga, så jeg glemmer jo alltid det når jeg kommer på hylla. Hva var det nå? Og så var det litt vanskelig å finne den boka hvis jeg ikke hadde det eksakte nummeret. Her er det også et kart som gjør at du kan finne ut hvor i biblioteket den boka er. Eh, for selv om du vet at dette er på 400-gruppa, eh, så er det ikke alltid at eh, hvor var det 400-gruppa? Var det i første etasje, eller var det i andre etasje? Og, og, og, biblioteket er jo stort, ikke sant? Så hvis du klikker da på det kartet her, så får du opp et sånt, det er ganske nytt dette her, det synes jeg er veldig fancy, altså, så får du opp dette kartet her. Og nå ser vi at vi er dette i andre etasje av Universitetsbiblioteket eh, i Agder, avdeling Gimlemoen da. Vi har jo avdeling i Grimstad Eh, og her er på en måte trappa som du kommer opp fra første etasje, og så går du ned her, og så på venstre side. Så hvis du holder musepekeren over her, så vil du også se hyllenummeret, som står med store tall. da. Så det skal være ganske enkelt eh, å finne fram i dette. Men nå var det jo sånn at denne boka her var jo faktisk utlånt. Det står her at den er utlånt her. Så den kan du ikke, være, kan ikke finne den på hylla. Da er det veldig bra, for da kan du gå på bestill reserver-knappen. Um, ehm, og da er det faktisk sånn at eh, utlånstida hos oss er fire uker. Du kan fornye det tre ganger. Men hvis noen andre vil ha boka som du har lånt, så får du bare ei uke på det. Eh, og det høres jo litt eh, brutalt ut, men det er et system som fungerer ganske bra. Så hvis du da vil bestille denne boka, så betyr det at du kan få den ca. i løpet av ei uke, hvis den personen som har boka, hører på biblioteket når vi purrer. Eh, og det er ganske enkelt å bestille bok. Det ser litt sånn avansert ut, dette mm, skjemaet, men du skal bare fylle ut egentlig to eh, felt her. Låntakeriet, som på en måte er det som står bakpå ditt eh, studentkort. Det begynner med UBA ofte, altså noen tall. Og så etternavnet ditt. Og det er det. Du kan jo skrive en kommentar hvis du vil det, men ellers er det bare å sende inn dette skjemaet. Og så får du en SMS så fort den boka kommer inn. Ehm, det går også an å søke, ikke bare på, her på huset, selv om vi har 300 000 bøker og, og mye å velge mellom, eh, så går det an å gå på søkekilder her. Det er den fana her helt til venstre, blir det vel. Um, og da kan du søke i alle universitets- og høyskolebibliotek i hele Norge. Og da kan du bestille materiale fra dem, akkurat sånn som du bestilte noe som var utlånt. Og det er et fantastisk bra tilbud. altså. Det er jo millioner av bøker og andre typer materiale da, som du kan bestille. Um, ganske ofte så er ikke jeg helt fornøyd med treffene på Bibsus. Og det vil kanskje dere oppleve. ikke sant? Og Spesielt hvis man skal skrive en masteroppgave eller en doktorhandling, Um, så ser en at ja, men her var det litt snaut akkurat på dette feltet jeg skal inn på. Og vi som jobber i biblioteket, vi vil jo gjerne følge dere. altså det som dere er interessert i, det vil vi òg eh, være interessert i. Eh, og vi, vi, vil gjerne få tips fra dere når det gjelder å finne fram til god litteratur. Um, og det fins òg andre måter å finne fram til bøker på. ikke sant? Altså, Google søker jo her på toppen, men de har òg samarbeida med eh, biblioteket i USA og skanna masse bøker. Sånn at de kan søke gjennom eh, en del bokdatabaser, eller de, de, har en del bøker som de skanner gjennom eller søke gjennom. Um, men du kan også ikke lese hele bøkene som regel. Noen ganger kan du jo det, hvis de på en måte opphavsrettslige falt til det fri. Men som regel så kan du ikke eh, lese hele. Men du kan se de, og du kan se kanskje innholdsfortegnelsen, og, og det er kjempeinteressant. Uh, for det som er med eh, Bibsus, er jo at du må jo på en måte ta en liten sjanse ut fra tittel eller forfatter, hvis det er ei bok som ikke vi har hos oss. ikke sant? Sånn at du da må Eh, bestiller inn, og så er du ikke helt sikker på er dette egentlig noe eller ikke. Og det er lov, tenker jeg, for dette <laughs> en må jo bare prøve. Men dette med Google Books er knallbra. Eh, og for å komme til Google Books, så kan du bare google Google Books, eller bare Books. Eh, og så får du da opp et sånt søkefelt som ligner veldig på det vanlige søkemotorfeltet. Og så her har jeg da søkt på Lenition, og så får jeg mange treff. Jeg får altså 75.500 treff, og det var jo litt mer enn en Bibelsys. Eh, nå er det ikke sikkert at alle de er veldig relevante, da, men, men Google har jo en merkeunderlig måte å <laughs> gjøre ting Og på en måte rangere ting da, som, som gjør at det ser ganske interessant ut ofte på toppen her. Eh, og der får jeg f.eks. ei bok som heter Lenition and Contrast. Jeg tenker, ja, kanskje ikke helt. Kanskje jeg ville ha skrevet plosives her, eller consonants, eller et eller annet som gjorde at jeg fikk snevra inn litt. Grann. Um, men den alinisjon and fortition, ja, den så interessant ut. Den vil jeg kikke litt på. Og når den boka her har en liten sånn en brett nederst, ser dere det? Så betyr det at du kan kikke i boka. Og da er det bare å klikke vilt rundt her, og så kan du da se på eh, innholdsfortegnelse, og du kan bla litt i boka. Um, ja, hvis vi for eksempel klikker på den første her da, så får en opp eh, forsida for eksempel. Det er jo fint. Og så eh, er det gula ut. Alle de, alle de gangene på en måte lille nisjen da er, nevnt her. Så det er jo veldig fint. Og så når jeg da blar til neste side, så kommer jeg rett på side åtte da, ikke sant? Så det var jo litt sånn, uff da. Eh, da kan jeg ikke lese hele, men jeg kan få et inntrykk av om denne boka er bra eller ikke. Eh, og da, hvis du da synes at den var bra, så kan du jo for ta med deg den tittelen, og så se om fantes den i Bibsus eller ikke. Det kan jo være at en eh, overså den på første. Det har iallfall skjedd meg mange ganger at, eh, at ja, men vi hadde fantes jo i Bibsus, og faktisk Universitetsbiblioteket i Oslo har den boka her. Hmm. Ja, nei, men den er jeg jo interessert i. Den vil jeg bestille inn. Og da er det sånn at hvis du bestiller noe, så kommer den på fagansvarlig spor. Altså på Universitetsbiblioteket i Agder så er vi jo Eh, en del fagansvarlige som jobber ganske tett opp mot de ulike instituttene. Og i dette tilfellet så vil jeg komme på mitt bord. Og så vil jeg nok tenkt at hm, denne boka her burde vi jo egentlig ha. Så jeg tror jeg kjøper denne inn. Og så får du en SMS så fort vi da får denne boka inn. Um, en annen måte også å finne bøker på, det er jo å lese. Altså De bøkene som du da syns er aktuelle og relevante, les litteraturlistene på de. Uh, og da vil du òg på en måte <laughs> Da vil du være i gang. Eh, da må du kanskje lage sånn trappebibliotek som jeg måtte når jeg skrev min master hjemme. Eh, for da var det mye, ikke sant. Og så gjelder det å være litt sånn ryddig da, og prøve å holde um, litt sånn tålelig oversikt, eh, og òg levere bøker tilbake sånn som en skal. Det er jo litt viktig, det. Det er jo på en måte en slags sånn dugnad, dette. At en må, selv om en syns at åh, denne boka må jeg faktisk ha, en får et slags eierforhold <laughs> noen gang til bøker, så må en levere det tilbake. For det er jo andre der ute som faktisk eh, Eh, må ha disse bøkene da. Så da får du heller reservere om igjen. Eh, og så er det jo noen ganger litt vanskelig å få oversikt over alt en har bestilt eller lånt eller sånn. Eh, og det, da er jo Bibsys god, for da kan du logge på. Så på vår forside så står det f.eks. for ny lån, og der kan du gå inn, og så kan du logge på Bibsys. Og se alt du har lånt, og alt du har bestilt, og, og få nye bøker, og være litt sånn ryddig. Det er viktig, da. Prøve det. Eh, det finnes jo en base som heter WorldCat, som eh, Universitetsbiblioteket i Agder abonnerer på. Eh, den er jo her på det skjulte internett. Ehm, jeg skal ikke vise den nå. Dere kan bare vite at den fins, og at den fins på vår databaseliste fra vår forside. Og det er på en måte en oversikt over altså, Eller det er jo en base der over alle bibliotek i, nesten i verden. <laughs> I hvert fall mange. Så der får en gode treff altså, på, på forskjellige ting. Så det er absolutt verdt et besøk. Ehm, når en da har på en måte begynt, og en har funnet fram til bøker, og en har begynt å, å, å, ja, å, begynt å lese. Det er jo egentlig det som er jobben. Er jo, det, jeg jeg syns jo at en må investere mye tid i å finne fram til gode bøker og god litteratur. Og sjekke jo forfatter, ikke sant. Altså, når du finner sånn en, eh, en bok på Google Books eller på Bibsy, så må du jo være veldig kildekritisk. Du må se hvem er det som har skrevet dette. Det er jo lurt kanskje å google forfatteren og se hva har eh, hun gjort før. Eh, gjerne se på hva slags forlag som boka er gitt ut på. Er det gitt ut på et universitetsforlag f.eks., så bør det jo holde en viss kvalitet. Ehm, og så er det jo selve lesinga. Det er jo det som tar tid, men det er jo gøy, da. Når en setter i gang og får liksom god litteratur og en føler at en lærer noe, så, så er det bra. Ehm, men når en da har gjort det, ikke sant, en har fått oversikt, en har eh, litt, eh, begynt å søke litt i dybden, og har begynt å lese masse, og en har begynt å få masse bokstavler rundt forbi, ehm, så er det dette med aktualitet, som er sånn siste prinsipp da, som jeg tenker er viktig å ha med seg når en skal finne informasjon. Eh, mye forskning utgis jo som artikler. Ehm, og via søk i forskjellige databaser så kan du kanskje finne ut av hva er det nye nå. Eh, hvor er det de store diskusjonene foregår nå? Eh, hvor er forskningsfronten? Hvem er det som blir sitert? Hvem er det som er på en måte eh, guruene, hvis du kan bruke sånn et begrep? Hvem er det liksom de der forskerne som, som alle må lese? <laughs> Det kan jo være greit å ha lest de, selv om man ikke bare skal, skal sånn, drive med name-dropping og sånn, så, så, kan det være fint å vite hvor på en måte de store diskusjonene står der. Og da må vi ned på en måte til litt dyp igjen. Eh, vi altså, abonnerer jo altså på 20 000 e-tidsskrifter her på Universitetsbiblioteket i Agder. Og de befinner seg her, altså. Du får ikke tak i de eh, i utgangspunktet på en søkemotor. Men så har Google Scholar gjort noe, noe lurt igjen. Um, eller før det, så tror jeg jeg vil si litt om eh, dette med å søke på tidsskrifter og artikler. Um, det er jo lurt å gå på en måte i den databasen som er mest relevant for ditt fagfelt. Og det kan du få vite om på fagsidene, eller meld deg på kurs eh, i forhold til, til, dine fag da. Eh, så det som jeg viser her, det er en litt mer sånn enklere måte å gjøre dette på, som på en måte kan være litt sånn uavhengig av akkurat det faget du, eh, du søker da. Eller du, du studerer. Men jeg tenkte i forhold til sånn som språkfag da, som jeg er interessert i, så vil jo kanskje MLA vært en, en viktig database å søke i. Men, men Google har gjort det igjen. De er kjempesmarte. Så de har jo på en måte lagt en søkemotor sånn. De har lagt Google Book, som kan søke gjennom noen, noen bøker, sånn at du får, får sett noen brokk av det, sånn at du får gjort deg opp en mening om dette er bra eller ikke. Um, og så har de jo lagd noe som heter Google Scholar. Og den eh, får utrolig bra eh, kritikk, altså. Eh, mange som har eh, Eller i hvert fall jeg har sett en del artikler som har sammenligna Google Scholar med en del andre typer databasesøk. Eh, og, og du får gode treff på Google Scholar. Og de, de lager en slags sånn paraply, de da. De søker gjennom mange ulike databaser, som universitetsbiblioteket og eh, universitet- og høyskolebibliotek verden over abonnerer på. Eh, og så får du da treff, ikke sant? Du får sett abstract, altså du får sett et sånn sammendrag av artiklene. Men ofte får du ikke selve artikkelen, for det koster jo penger å se. Men hvis du da f.eks. søker Google Scholar hos oss, eller sitter hjemme og er pålogga, så vil du ha tilgang til artiklene. Fordi at eh, universitetet, som du da er en del av, allerede abonnerer på masse, masse av disse databasene. Så Google Scholar er på en måte en slags sånn paraplybase, eh, eller paraply-søkemotor for vitenskapelig materiale. Og du vil sikkert også legge merke til det. Hvis du gjør bare et ordinært Google-søk så vil du kanskje få noen treff på Scholar og på for bild, ikke sant? Og du òg får på, på books, altså. Bøker, for på godt norsk. Um, og så Google Scholar er egentlig kjempebra. Um, det som er med Google Scholar, er jo at du òg må være kildekritisk. For her er ikke alt som er fagfellevurdert. Altså et viktig prinsipp på, i forskning er at uh, når du um, publiserer da i vitenskapelige tidsskrifter, så skal de ha fagfellevurdert eh, den, den artikkelen som du skriver. Det skal være på en måte noen andre som går god for at dette er god forskning, og at eh, de riktige eh, metodene eh, har vært der, og at den er riktig gjennomført og, og, sånn. Og, og, det er ikke alltid, det stemmer ikke alltid på Google Scholar, det. Det kan være litt av hvert her, rett og slett. Sånn at du, du, må, du må, sjekke det. Um, er dette en vitenskapelig artikkel? Er den fagfellevurdert? Um, og i tillegg så er det jo sånn at her så får du jo sett hvor mange som er sitert. Det er jo kjempe, kjempefint, syns jeg. Har jeg f.eks. søkt på Lenisjen, ikke sant? så får jeg jo 6070 treff. Masse, masse treff. Um, og så kan jeg se at da får du på en måte opp artikler som jeg, som jeg siterte masse der øverst. Og denne, denne her første jeg siterte 591. Det er ganske bra, altså. Og her nede er det eh, neste 329. Og så fortsetter det litt sånn nedover. 60 kommer det ned her og sånn. Og da kan en jo lure på hvorfor er denne sitert så mye? Er det nødvendigvis et kvalitetstegn? Det kan det jo være, og jeg tenker jo ja, det må jo være bra. Men en må på en måte vite at det kan være at den, det her sies noe som er så hårreisende <laughs> at det er mange som har sitert det, bare for å vise hvor galt det kan gå ikke sant, hvis du driver med, med noen litt sånn alternative metoder. Eh, så jeg skal ikke ta eh, ting for god fisk bare for at de er godt sitert. Men Eh, det påkaller iallfall min interesse når jeg ser at, eh, at det er noen artikler som er mye sitert. Og her vil jeg nok eh, snevre inn søket ganske mye. Jeg ville ha skrevet 'constant lenition'. Kanskje jeg ville gått inn på avansert søk og sagt at noe, det er noe jeg ikke vil ha med her, f.eks. Um, ehm, og så jobba litt rett og slett med dette søket. Og så har jeg kanskje sammenligna det med søket i en annen database. Men dette er bra som en start, syns jeg. Og en får ofte gode treff via Google Scholar. Altså. Ehm, det jeg har prata nå, det er en slags eh, søkestrategi. Ehm, hvis en skal finne fram, så mener jeg at du må begynne med en brainstorm. Og begynn i din egen, <laughs> din egen nød her. Eh, lav det er en slags oversikt over dette med å du kan, du kan jo finne ei bok, f.eks. 'Nisjen for dummies'. Det kan jo være den fins. Eh, sånn oversiktsverk. Bruk Google på det Google er god på, søkemotoren der. Spør folk. Bruk sosiale medier. Men så det er ikke nok. ikke sant? For det er noen som tror at å ja, det er nok. Det er ikke nok. Du må ned i dybden. Og da må du lese bøker. På, gjerne på papir eller på brett, altså. Dette må du Det, det, det mener jeg at du må. Det, klarer, det er klart at dette er jo litt forskjellig fra fagfelt til fagfelt. Eh, en del fagfelt er bare artikkelbasert. og, og og da, eh, der må jo må jeg si OK. Men i, i, forhold til humanistiske fag, da, som jeg eh, jobber mest med, så mener jeg at bøker er viktig. Og du får på en måte et sånt resonnement som som er viktig å følge. Så er det dette med aktualiteter, og noe som er egnet, ehm, og noe som er liksom nå. Hva er det som skjer nå? Da er artikler òg eh, veldig bra. Og artikler, hvis du skal veldig snevert og veldig detaljert, så er det eh, veldig fint. Så da er det bare å begynne å søke dere. Lykke til. Lykke til med det. <laughs> Og ta kontakt med Universitetsbiblioteket hvis du trenger noe mer hjelp.